В українських ЗМІ ще в середині грудня 2019 року з'явилася інформація, що Міністерство оборони планує оновити парк армійської авіації Збройних сил України за рахунок закупівлі американських ударних гелікоптерів McDonald's а 64 Apache. Таке рішення прийнято за результатами оборонного огляду, який завершився минулого тижня, а його результати передані до Кабінету міністрів України. У військовому відомстві вважали, що необхідно ліквідувати прогалини у спроможностях української армії та вітчизняному оборонно-промисловому комплексі, закупівлею сучасного озброєння із-за кордону. Зокрема, це стосується гелікоптерів McDonnell Douglas H-64 Apache, літаків General Dynamics F-16, зенітно-ракетних систем МІМ-104 Patriot протитанкових ракет Джевелін. До початку війни залишалось 26 місяців. Хоча в липні 2019 року тимчасово повірений у справах США посольства США в Києві Вільям Тейлор повідомив, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міністерства оборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту. Сполучені Штати непохідно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування оборонного сектору. Щоб не пропускати нові огляди озброєнь, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. А ще залишити будь-який коментар. Boeing H64 Apache. Це американський двотурбінний ударний гелікоптер із шасі типу хвостового колеса та тандемною кабіною для екіпажу з двох осіб. Він оснащений набором датчиків, встановлених на носі для виявлення цілей і систем нічного бачення. А-64 має значне системне резервування для підвищення бойової живучості. Ударний гелікоптер А-64 Апач був прийнятий на озброєнні армії США у 1984 році. А-64 Апач розроблялися під час Холодної війни. Їх основним завданням було винищення радянських танків гармат які мали лавіною прагнути до Ломаншу, відповідно до радянських військової доктрини. Озброєння такого гелікоптера відповідно завданню. 16 протитанкових ракет Hellfire, 76 70-мм ракет Худра і дистанційно керована 30 мм автоматична гармата М230, розташована між головною стойкою шасі під передньою частиною фюзеляжу. Чим же небезпечні ракети Hellfire? Американська АГМ-114 Hellfire противотанкова ракета, розроблена в середині 80-х років минулого століття. Це перший такий боєприпас, який має напівактивну систему лазерного наведення. Незважаючи на вік, ракета стала масово керованою ракетою повітря Земля свого покоління, яка входить до боєкомплекту гелікоптерів Apache. Максимальна дальність польоту АГМ-114 становить до 11 кілометрів. Її швидкість 425 метрів на секунду. Перші розроблені моделі ракет були оснащені головками самонаведення, які мали підсвічування цілі з носія чи з землі. Але останні модифікації мають складніше рішення. Тепер АГМ-114 має інерційну навігаційну систему, яка дозволяє навіднику включати підсвічення безпосередньо перед поразкою об'єкта. Також у нових варіантах використовуються інфрачервоні та радіолокаційні головки самонаведення, що не потребують підсвічення цілі. Модифікація А64D є передостанньою в семестрі Apache. Ці гелікоптери почали надходити на озброєні армії США в 1995 році, а також масово поставлялися на експорт. Новітня модифікація гелікоптера А64 Apache Guardian виробляється з 2011 року. Загальна кількість усіх модифікацій Apache перевищила 2400 одиниць. Гелікоптер захищений бронею з кевлару і поліакрилатими бронеплитами. Всі ключові системи дубльовані. Екіпаж становить два пілоти. Кожен з яких може самостійно керувати гелікоптером і його озброєнням. Відносно бортового оснащення перебити радар лонгбоу, який встановлюється на Apache, конкурентам просто нічим, як і те, що ця платформа буде оновлюватись ще протягом 10 річ. Також перевагою перед конкурентами є можливість А64Е керувати дронами. На додачу до цього є фактор життя платформи, яка залежить від загальної кількості операторів. В цих умовах беззаперечним лідером є також Apache який експлуатує 11 країн у світі. А-64 був розроблений для роботи на передовій, а також для роботи вночі чи вдень із-за неприязливих погодних умов. Різні датчики та бортова авіоніка дозволяють Apache працювати в таких умовах. Такі системи включають системи виявлення та позначення цілей, систему пілотного нічного бачення, пасивні інфрачервоні засоби протидії, GPS та IHATS Озброєні потужним радаром Apache можуть локалізувати до 256 цілей одночасно в межах 50 кілометрів. Відночас вплив А64Е Guardian на ситуацію на полі бою може бути більш значним. І мова йде не тільки про можливість випалювання танків на дальності 8-11 км ракетами Hellfire, Тим більше використання нурсів або 30-мм гармати М230, а про значно ширші особливості. Мова йде про ракету Brimstone 2, яка хоч і є версією Hellfire, але має дальність спуску з гелікоптера у 40 км. Брімстов є ракетами класу повітря-Земля чи Земля-Земля та призначені для ураження танків, артилерії, систем РЕП, невеликих суден та десантних кораблів. При цьому при залпі ракети обмінюється інформацією, яка не дозволяє наведення двох ракет на одну ціль. Класична напівактивна лазерна система дозволяє наводити ракети, зокрема шляхом підсвічення цілі, наприклад, з БПЛА. Брімстом 2 є ефективним проти сучасних видів броні. При цьому пуск цієї ракети можливо здійснити фактично за горизонту, без прямої видимості цілі. Більш того, H64E Кардіан спеціально сконструйований під цю концепцію і може не просто отримувати інформацію з засобів розвідки, а й самостійно керувати БПЛА, які об'єднані у єдину систему управління військами. Вартість однієї ракети Брестон-2, яка надійшла на озброєння королевських ВПС Великобританії у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів. Та навіть без дронів цей гелікоптер має власну РЛС, яка розрізняє цілі на фоні землі, і для огляду необхідно лише висунути сам радар, який знаходиться над тулкою гвинта. Більш того, А64Е Guardian фактично бере на себе роль командного пункту, може видавати ціле вказання на інших гелікоптерів, в тому числі на машини минулої версії H64D Longbow. Тобто H-64E в даному випадку це значно більше, ніж просто ударний гелікоптер.